теперь последнее выступление ну, да. на сегодняшний день. С этого, э, с этого выпуска тоже вокальная команда. Вот, так что мы готовы. Раз, два, три. Здесь кажется Сюханин, судя по заставке. О, это снег, айсберг. Эффекты, конечно, на этом шоу делают шикарные. Mm-hmm. Умеют они снимать. Мне очень нравится. Вау, как красиво! Вау, облака, дождь. Шикарно, шикарно. Так. Фанж... Это... Подожди, это фанжо? Похож на него? Слушай. Цинджи. <gasps> Это он, это реально Капец, может быть, э, не было этот типа... Что мой рэпер делает в вокальной команде? Он на каком месте? Может, ему просто не хватило рэп? Место в рэпе. Я обуан... Ой, я обуан. Бойон тоже здесь. Я не ожидала, что Фанжо здесь будет. Ну, глаз красивый. Не, Буйоня классная. Такая прическа. Угу, будет. 是只是最残酷的我怎么等？不要相信你是爱我的，不要等。Всех тоже здесь, твой дед тоже здесь. Вообще не знала. Они оба рядом. Ну, как мы сейчас. <laughs> мальчик, который выбирал э, в Тарзан, вторая команда. А, да? Его подстригли, что ли? Да, чуть подстригли, у него же какие-то кудряшки. есть. Да. Кудешки такие. Угу. Ты не помнишь имена, но помнишь, где кто был? Да, я помню. Несложно мне это помнить.

夜里总有太多泪，不停拉扯我，不停拉扯。Amazing。嗯。 Это было неожиданно. Это было очень круто, крутое выступление. Честно, я не думала, что... Мы были в шоке, конечно, что мы увидим наших весов тут, в этой... Я думала, что Фанджел останется на следующей неделе, потому что он же рэпер. Я, честно, я не ожидала, что он будет в вокальной команде, что еще он будет так шикарно петь. О, это просто... Да, это было супер. Пока.